हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब ये सबसे पहले जो बंदा देख रहे हैं हवरिंग इसी के साथ हम प्ले करेंगे और काफ़ी हमें मज़ा आने वाला है हम्म, जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम है राजा हैदर अली और आप देख रहे हो टेकन थ्री तो अब आप इनकी कराटे में इनकी देखें और उसके बाद हम अपनी गेम स्टार्ट करेंगे मैंने पेंगोइन की बनाई है टेकन की बनाई है स्नो ब्रॉस की बनाई हुई है और और भी मैं काफ़ी सारी बनाना चाहता हूँ सिर्फ आपके लिए मेरे पास इतनी गेमें इतनी गेमें जिसकी कोई हद ही नहीं है हवरिंग के साथ आज हम खेलेंगे बड़ा ही मज़ा आने वाला है मज़ाक के अलावा आज हम करेंगे मज़ा ये किंग जिन सबसे पहले हमने सिक्का लगाया हमने टाइम भी नन कर नहीं नहीं वैसा ही रहने देते हैं कर लेते हैं हल्का तो अब हम बहुत जल्द गेम ख़त्म करने वाले हैं और मज़ा काफ़ी मज़ा आने वाला है जो लाइव है उनको कर देते हैं तो सबसे पहले हम अपना बंदा सिलेक्ट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम लेंगे हवरिंग और हवरिंग के साथ हमारी काफ़ी गेम है काफ़ी मज़ा आने वाला है तो चलो स्टार्ट सबसे पहले आया ली ली के स्टाइल राउंड वन फाइट ये ये You win. Round two. Fight. भी बोला है ना तो ये मेरे साथ यानी परफेक्ट लगने लगते You win. Round three. Fight. आखिरी राउंड है भाई ऐसा भाई उधर उधर ये मारता जा रहा है हमें जी सॉरी तो खराब हो गया बनाकर थक गई इसलिए मैं दिमाग के वैसे भी video You win. Round three. Fight. Game बनने की मजा ही आ गया सच में यू विन हमें ही मारा था राउंड फोर फाइव सॉरी जब जब इस है ना बंद कर देती हूँ पास कर दिया तो काम भी नहीं है और You तो अब आ रहा है पाउल Round one. Fight. बाएं हाथ का खेल ये काफी बात सीखने की कोशिश की थी क्या बात है पाउल की हर कोई You अपना बंदा लूंगा अपने बंदे के साथ round two fight Tekken three में काफी साथ खेलने की कोशिश करूंगा क्योंकि और इसी की वजह से यू विन कपड़े जो हैं हवरिंग के क्या कमाल राउंड थ्री फाइट मैं अपनी जो बॉडी बनाऊंगा वो हवरिंग करूंगा KO. ये दो मिनट का काम है। अगला बंदा कौन मार You खाने को win. तैयार है? जी तो हमारा अगला बंदा है एक्सोनियो Round one. ये काफी सारे नाम Fight. है चुटियों का एक्सोनिया काफी सारे नाम से और इसका काफी सामान से लेने के तब बंदे You को समझ win. क्या करना पड़ेगा Round two. Fight. मैं इस हवरिंग की काफी टांग इस्तेमाल करता हूँ KO. चल तीसरा राउंड है तीसरे राउंड में मैं भी मैं You Round three. Fight. KO. इसके बाद काफी ऊंची आ रही है इसलिए मैं स्लो कर देता हूँ अब गेम की आवाज स्लो हो गया और मेरी आवाज आपको बिल्कुल Round one. Fight. मार मारो इसे अब इस भाई की किंग Round three. Fight. लेकिन क्या करें, मैंने आपको शायद ऐसे जमाने का YouTube पे एक जरिया KO. है। हम अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है और वो मेहनत का फल कौन देते हैं आप देते हैं हमें तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब आ गया ला ओहो Round ओहो, one. Fight. भाई नहीं चलता अरे यार गॉड ओके oh पर मेरे से कोई भी नहीं सकता राउंड टू फाइट अब ओ माय गॉड ये क्या हुआ oh। दोस्तों तो गलत हुआ और ऐसे तो मरेंगे ही चलो कोई बात नहीं। मेरे से यार You lose. मेरे से ये जीत कैसे गया अब इसकी खैर नहीं Round three. Fight. अरे भाई तू कर रहा क्या है राउंड का तो हो गया यू विन राउंड फोर ना जाने मुझे मार बाद फिर एक दो लांग मारी इसको मुक्का बनना मारा लेकिन इसने दा पकड़ा और हम इसको लास्ट में दाग इसको लगी जैसे मैंने कहा लगनी थी वो अब लग चुकी You win दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो साथ ही साथ मिलती रहे राउंड 1 फाइट सिटी और जीटी टी इतने मिशन के अंदर जिससे हद दिया काफी इजी है मेरे लिए कोशिश करता हूँ उसकी भी वीडियो आपको बना के दिखाऊं। तो भाई मेरी बात You win. चलिए अब आ रहा है दूसरा राउंड Round two. Fight. Round three. क्या Fight. गलत हो रहा है हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और कल ये हमारा Round four. Fight. You win. Final round. Fight. ये ले ये भी ले मुझे बस इसका यही you win I don't like अब नैनाबाजी आ रही है नैनाबाजी के राउंड वन फाइट इनकी थप्पड़े थप्पड़े नहीं इन्होंने पहले खैर तो वाला है हर गेम में हर चांस फाइनल तो लेकिन थ्री में इन्होंने दो वाले बनाए राउंड टू फाइट हार लेकिन टांग पकड़ ली इसने क्या किए रे काफी KO. You win. विन तो हम हो ही रहे हैं आठवां Round है, three. आठवां स्पीड Fight. है हमारा। इसे फैक्ट मानना चाहिए हाँ यार हाँ। लेकिन हमने तो हाँ। हमारा कोई बात नहीं हम्म। काफी बची हुई थी यू विन तो कर लिया अब आया नोवा स्टेज हे हयाची ये तो वेस्ट राउंड वन फाइट बड़ा लेवल अब मैं बताऊंगा हम्म। मौका ही नहीं दे ये आएगा You कहाँ? win. अब आया दूसरा लेवल Round two. Fight. ये तो मैं भी मारूं ये देखो मैं तीन भी मार सकता हूँ You win. अब आखिरी Round मेरा three. राउंड आ गया। Fight. आखिरी भी आखिरी final। ये, perfect मारा तो। ये You win. ऑर्गन कहते हैं मिनी ऑर्गन शायद ऑर्गन हाँ ऑर्गन कहते हैं Round one. Fight. काफी सारे लोगों का फेवरेट है जानता हूँ इसलिए तवज्जा कर देता है यानी उसकी तरफ सारे बढ़कर आते हैं अब ये हाजी को उठा रहे हैं Round भाई, two. लाख। Fight. इसका नाम ऑर्गन है दोस्तों ये भी काफी मुश्किल है ये है कि इतनी बड़ी बंदूक। KO. बस मार भी दिया इसे अब है You final win. सबसे आखिरी। और मैं आपको Round वन पर लेकिन इसका जो एंड है वो मेरे पीसी में नहीं है जिसकी वजह से हम एंटर दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे the king of iron fist और यहाँ पर ये दिखाएंगे इनका ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो क्योंकि मैंने इनके साथ कभी भी नहीं खेला और सब सब से वन पर है हवरिंग क्योंकि फर्स्ट में ही मैंने इसे चुना या दोस्तों आपका बहुत आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी वीडियो देखी अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे अल्लाह